Poezia este o poezie de îmbărbătare, este o poezie a timpurilor actuale. Mulți suntem în lipsuri, mulți dintre noi suntem bolnavi și știe Dumnezeu că nu mai avem nici bani să mergem la spitale. Și atunci căutăm salvarea și ajutorul Mântuitorului și strigăm la El. Poezia se numește Nu te lăsa învins, ridică-te și întoarce-te la Dumnezeu. Nu ești învins cât timp credința nu ți-ai schimbat tu și nu ți-ai stins. Credința iarăși te ridică, poți fi căzut, dar nu învins nu ești înfrânt cât ai nădejde și celul ei îți este sfânt. Nădejdea iarăși te întărește, poți fi trântit, dar nu înfrânt. Nu ești drobit cât ai iubire, curată și de neclintit. Iubirea iarăși te înalță, poți fi călcat în picioare, dar nu zdrobit. Nu ești departe până când Duhul și rugăciunea nu ți sreci. Prin ele ești de cer mereu aproape, dar fără ele pierdut pe veci. Nu rătăcești cât timp ți-e gândul și inima la ce ai primit. Când inima ți în altă parte, chiar când stai cu ai tăi, ești rătăcit. Nu mori când inima încetează și când de cer ai ochii rupți. Mori când nu mai arzi și nu mai sângeri, când nu mai plângi și nu mai lupți. Biruitori, martiri și vretnici sunt numai cei ce neclintiți duc legământul până la moarte și lupta până la sfârșit. Doamne, dăruiește-ne sfânta dorință, pace în inima mea și pocăință. Mai multă credință să pot lucra, râna spre bine să pot vedea. Ajută-mă, Doamne, ca să-ți mulțumesc, Dăm nădejde multă să te iubesc. Dăm să fiu milostiv și a ta frică. Dăm multă blândețe nefățarnică. Dăm simțuri curate să pot răbda. Dăm să vin pe cel rău prin puterea ta. Dăm spre cer dorința să fiu tot blând, dăm multă lumină și Duhul Tău cel Sfânt. Amin.